na outra, e pode ser visto atrás de Pedro. Um sinal de gravando aparece ao lado da imagem. O assassino deixa sua maleta no chão. Pedro esboça um sorriso. É esfaqueado pelas costas. Não tira os olhos da imagem de gravação. Assiste ao próprio assassinato pela tela do computador. Vê também os views de seu live, live stream subindo. Sorri e deita. Isso, daí você vai sentar aqui. Puta, Ronald, faz um último favor, velho. Lógico. Eu vejo tão velho. É, fica na frente daquele espelho e, tipo, levanta a faca. Assim. Espelho isso aqui, ó. Uhum. É, naquele ali. Ação. tipo, ele levanta. Na hora que ele tira o negócio da. da... Na hora que ele aperta o botão para gravar. Daí né? já. É, vai ser uma câmera vindo dali, da onde o não vai entrar depois. Entendeu? Entendi, pode crer. Porque a ideia é, tipo, tá aquele, aquele lado tá fechado, e nesse final, tipo, fazer uma entrada meio dramática do cara, tipo, ele abrindo o negócio assim, tá ligado? A gente joga uma luz vermelha atrás dele assim. Putz. Ele te prendeu, ele tá vindo te matar e você tem, tenta basicamente convencer ele a não fazer isso. Né? É, é tipo, começou eu, como se assim, eu acordo aqui amarrada e tipo, onde que eu tô, pá, coisa assim. Ou, sei lá, ele me é, deu um trabalho. é, tipo, você acordou. Tipo, acordei aqui né? mesmo. Tipo, tá. Você acordou, você tá tipo amarrada. Mas não apareceu acordando, lógico. Né? é, só, só tipo depois, só na parte final de você, tipo, já, mas um pouco desorientado ainda. legal esse é legal essa venda sozinha mesmo, né? natural. assim. Pode ir? Não tem que dar 15 Da câmera de segurança. Né? Ah, nossa. Pode crer, não. Né? Puta, já pensou? Isso dá uma. Infartar o seu Toninho lá, mano. É que eu tenho impressão de Não, você tem que mexer a cabeça assim. <laughs> Pode Assim? Eu fico mais de frente. oh, desculpa! Eu fico mais de frente aqui. É, tem que ver, porque no dia que for gravar vai ter o som direto também, às vezes uhum. só com o som direto já... Pode ser, é Verdade. Às vezes é impossível. Ficou da hora o som? Ficou, né? Ficou igualzinho. O que, é? Quando eu era pequeno que eu usava o era igualzinho. Não é? sei é? lá. Fica pertinho aqui. Não, é, tô ligado, é um som bom. Mas... Bom, vê se eles acham alguma coisa aqui. Não, eu tenho que fazer lá é fazer um. Sei. Apareceu. Fazer um misto de sons, né? É. Sangue? Você tá pedindo? Esse tá pedindo. Pode, mano. Até hora. Vou enfraquecer é a amizade. Acho que agora sou João. Dá pra pegar o som do... Ah, é. Torcendo. É. Já seria só Seria só isso, né? Não, que tá. deu pra sentir uma... Bem o barulho de plástico mesmo, cara. sei, cara. Eu pensei sem o plástico é, virar, cara. Pra tentar pegar, tipo, a parte virgem dele, tá ligado? Uhum. É colorido artificialmente. Né? Ah, a gente pode... Conto, pode tentar. É, a gente pode tentar esse. E é gostosinho, né? Dozelinho. E se for tipo cobertura, será que não fica Não, mas é cobertura de chocolate. Não, ah, você mistura isso com groselha e é isso. Ah. É. Chocolândia era o mais indicado. E, não, né? e a gente não foi lá porque... Isso, né? tá fechado, é. tá fechado. Vamos fazer mais isso aqui? Super econômico? 200G? É econômico 80G diferença de preço? Não, e você sabe se esse aqui deixa bastante? Ó? Olha, não sei. Esse aqui deixa? Acho que ninguém nunca comprou tanto disso, cara. Esse é aquele negócio que chega a vencer em casa, porque ninguém usa. Com certeza, mano. É verdade. Tudo pela arte, claro. Tá bem mais gordo agora. Ele que vai morrer mesmo, né? O problema é tá as bolinhas só. Coloca aí na, na palma da mão. Né? nas costas da mão ali. Tá parecendo um sagulho. Nossa, mas já tá animal. Né? Porra! Né? A consistência. É. Você <laughs> sentiu uma dor ali tá atrás. Tá muito, tá muito calda, né? Não, acho que não, mano. Só que tá muito marrom ainda. Tá marrom tá. Ó, isso é o tipo de coisa que se pôr no fogo reduz, mano. Uhum. Eu acho válido a gente tentar. Contaminou. Nossa, Fazer uma calda. Ali, ó. Né? Mas eu acho que tá dando uma reduzidinha, ó. Não tá ficando mais viscoso ou não? Acho que tá, não, acho que tá tudo já. Nem sei, mas perdi a referência. sangue, ele decidiu ah, comprar. Não, é aqui que é perto. Dá pra cá. Mágica que tem no shopping, assim. Com certeza, foi lá tem.